Wie viel Uhr ist es? Es ist Viertel nach zehn. Wie spät ist es? Wie der Kuchen kann die Uhr auch in Vierteln geteilt. Jedes Stück dieses Uhrkuchens ist gleichermaßen groß. Die vier Stücke bzw. vier Viertel machen die ganze Uhr. Zwei Viertel machen eine Hälfte, was wir hier halb nennen. Für uns sind also nur der erste und der letzte Viertel wichtig. Wenn der große Zeiger auf 3 richtet, zeigt er die erste Viertelstunde. Wenn auf 9, dann die letzte Viertelstunde. Schauen wir diese Uhr mal an. Es ist 10 Uhr. Und jetzt, wie spät ist es 15 Minuten später? Der große Zeiger richtet auf 3. Er zeigt also die erste Viertelstunde. Es ist Viertel nach 10. Hier ist es sieben Uhr. Wie spät ist es jetzt? Der große Zeiger richtet auf drei. Also es ist Viertel nach sieben. Es ist fünf Uhr. Wie spät ist es jetzt? Der große Zeiger richtet auf 9. Er zeigt also die letzte Viertelstunde vor 5. Achtung, es ist noch nicht 5. Es ist vor 5. Also, es ist Viertel vor 5. Es ist zwei Uhr. Wie spät ist es? Der große Zeiger richtet auf neun. Es ist Viertel. Noch nicht zwei, es ist Viertel vor zwei. Es ist 8 Uhr. Und nun? Links ist es Viertel vor 8. Rechts ist es Viertel nach 8. Man sagt das Wort Uhr hier nicht. Viertel vor 8. Viertel nach 8. Probier das mal doch allein. Wie spät ist es? Es ist Viertel nach zwölf. Wie viel Uhr ist es? Es ist Viertel vor zehn. Wie spät ist es? Es ist Viertel nach vier. Wie viel Uhr ist es? Es ist Viertel vor eins. Also, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.